Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Aa, videoya nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Hepinize tekrardan merhaba da olmadı. Şu an çok üzücü bir durumla karşınızdayım. Aa, şey... Don Rickles diye bir adam var. Kendisi tatlı, hoş. Pat patates kafayı oynamıştı oyuncak hikayesinden ve Don Rickles öldü. <sighs> Nasıl söyleyeceğim? 2017'de öldü. Bizim yılımızda. Ve çok üzücü bir durum bu. Ee, sizi ağlatacak bir video yapacağım ve bu Don anısı ne olacak. Biliyorum kendisi hoş bir adam ama ne yapalım? Adamcağız öldü. Ve bu videoya dualarınızı verin. Huzur içinde uyusun yatsın ve her şey için teşekkürler. Patates kapağı. Disney'in en müthiş komik güldüren kişisi oydu. <sighs> Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bu videoyu Don Rickles için beğenin. Sonra da yorum yazın. Hashtag Don Rickles diye ve patates kapa. Evet. Öyle yazın hatta oyuncak hikayesini izlemediyseniz cepadan alabilirsiniz ya da bilgisayardan izleyebilirsiniz. Ben bilgisayardan izliyorum. Doğal. Evet doğal. Evet. Ama gene de hepiniz benim için bu videoyu beğenin. Hatta bir de anasına bir resim çizin. Hepinizi seviyorum. Ve şuradaki çıkan videolara da tıklayın tıklarsanız biraz geri biraz geri videoya ve diğer önceki videoma gidebilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Hepinizi seviyorum.